उसको टीम में ले ही नहीं रहा था ठीक है मैं तो वो जो जिसके साथ रूम खेल कर आया था ना उसको टीम में ले रहा था बट रिक्वेस्ट इसकी आ गई उस टाइम पे भाई मतलब और इसको रूम मतलब इसके आप यहाँ नहीं बन गया ये लो भाई फ्री वेयर हाउसेस ये उतर गया एक नंबर मिडिल वाली की वेयर हाउसेस में मेरे वाले में भी Bunlar... Görüyorsun. Здесь куда-то não sei o que, aos Veraus, Veraus. Tem por que Deus me. Nice. हिल के ऊपर चला जा हाँ। रेप स्प्रे में मतलब साले को पूरे खा ही जाना बस ड्रॉप के आसपास देख लोग के लेफ्ट राइट साइड में राइट साइड राइट बोलो तो लेफ्ट बेटे अब हाँ बेटे मौज कर दी हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह अरे वाह शेर हुआ तुम तो तेरा वास्ता नहीं वहां गया था लेट लेट कर लेट